Stringy, hola, muy bienvenido. Angélica, hola, bienvenida amiga. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado Stringy? Muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo ha estado? María Carlos, hola, ¿cómo ha estado? Muy bienvenida, muchas gracias por estar por acá. Feliz domingo. El Salvador, siguiente destino. Hola, buenas noches para todos. Muy bienvenida, amiga. Muchas gracias por estar por acá. Se le agradece y se le aprecia mucho. Bueno, pues bueno, bienvenidos un, un dominguito más y bueno, pues a un directo más. Y bueno, pues pienso pues que creo que será el último de este año pero lo, nuestro, pues bueno, no, sé si, no, no se termina acá. Esto sigue y bueno, pues gracias a todos. Gracias a todos por estar acá, se les agradece y bueno, pues seguimos con nuestras metas, con nuestros logros y bueno, pues y, traspasando fronteras. Así es, amigos, y bueno, pues si tenemos el tema, pues que, qué fue este, ¿Qué ha sido lo bonito que lograron este año? Bueno, ahí que logramos este año, porque yo también estoy incluido allí, pero bueno, la pregunta la hice así, así este, en general. ¿Qué, qué pues bueno ha sido este, lo bonito que logramos, que lograron este año? Porque bueno, pues la pregunta pues va para todos, pero de ahí de todos, pues bueno, este, en el paquete, pues bueno, voy incluido yo también. Y bueno, pues amigos, gracias, gracias por estar por acá. Se les agradece muchísimo. Ceci Cocina y Blogs, bienvenida mi amiga. ¿Cómo ha estado? Feliz, feliz domingo. Dice, a este año, dice, era, dice, de sonrisa. <laughs> Qué bonito. Sí, sí, de eso sí, positivos. Y bueno, pues seguimos con el positivismo siempre. Ese positivismo no se nos tiene que, que quedar atrás. Ese positivismo pues lo tenemos que echar siempre adelante. Stringy. Ya ese positivismo lo tenemos que echar siempre adelante. Eso pues bueno, no se debe de quedar atrás. Y vamos siempre adelante. Bueno amigo, dice, para mí muchas amistades, dice, qué bonito y eso es lo bonito. Amistades, pues bueno, este, y por mí, pues bueno, así mismo, pues bueno, me pasó a mí también, muchas, muchas amistades. Y bueno, pues y de todas partes, de la mayor parte del mundo también. Así es, amigo romántico. Así es, y bueno, pues y allí siempre pues activos. Muy bienvenido, amigo, amigo romántico. Hey, Liz Blog, hola, bienvenida, mi amiga. Muchas gracias por estar por acá. Vero Story, bienvenida, amiga. Bendiciones para ti igual, amiga. Muchas gracias por estar acá en este directo. Se le agradece muchísimo y bueno, y este y sí, pues siempre pues allí siempre positivos y de eso se trata siempre. No hay nada mejor que ser, ser positivos. Y siempre, pues bueno, este, con el propósito, del propósito de siempre, pues ser, de ser positivos. Porque no hay nada, nada más bonito que, bueno, ser positivo. Porque a veces, pues bueno, este, porque lo negativo pues no trae nada bonito. Es lo mismo pues como dudar de otra persona. Como quien dice esa persona, por ejemplo, decimos, no, que esa persona pues no le creo capaz. No le creo capaz de que, bueno, este, pueda hacer tal cosa o pueda ir a tal parte o pueda pues este tener lo que yo tengo. Bueno, eso pues de eso pues bueno, este, eso puede ser uno negativo, porque esa persona pues bueno puede ser mucho mejor que nosotros si es posible que sí. Karen, bienvenida a mi amiga, ¿cómo ha estado? Saluditos amiga, felices fiestas. ellis Vlog dice Cor, Corita, hola, así es amiga. Hola Corita, muy bienvenida, ¿cómo ha estado? Feliz año, dice para todos. Así es, amiga. Feliz año para todos. Y bueno, pues muchas gracias por estar acá en este directo. Muy bienvenida. Y bueno, pues sí este, no sé, pues si bueno, este va a ser el último directo de este año, pero sí, pues este, vamos a ver qué pasa, si podemos transmitir otro, si podremos lograr otro, otro directo más este año. Pero siempre pues seguimos ahí activos, amiga. Muchas gracias por estar por acá. Elías, bienvenido, amigo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, amigo? Y bueno, muchas gracias por estar acá en este directo. Se le agradece mucho. Salvadoreño de corazón, hola, muy bienvenido, amigo. Muchas gracias allí. Vamos con nuestro amigo salvadoreño de, de corazón. Y bueno, pues salúdenlo a él. Pues bueno, empieza, empieza este su changarrito ahorita y bueno, pues echémosle la mano, démosle un empujoncito a nuestro amigo para que este año, este año viejo, pues bueno, pues le deje allí historia también. Le deje historia de que sí, pues bueno, este empezó su, su meta y bueno, pues y, y quedó allí, pues este avanzado. Vamos a chequearle a nuestro amigo salvadoreño cuántos amigos tiene. Muy bienvenido amigo salvadoreño. muchas gracias por estar acá. Vamos a ver cuántos tiene. Oh, bueno, tiene apenas, muy pues, bueno, va por 199. Así es, amigos, démosle un empujoncito a nuestro amigo. Démosle un empujoncito a ver, pues bueno, este cuántos pues alcanza a llegar esta noche. Muy bienvenido, salvadoreño. Siéntate en casa. Vamos que vamos, dice nuestro amigo Elías. Así es, amigo Elías. Chiquis, bienvenida, amiga. ¿Cómo ha estado? Felices fiestas. Muchas gracias, siguiente destino. Muchísimas gracias. Dice, empiezo, dice la casita. Así es, amigo, y ya verás, pues, qué bueno, este te irá, te irá muy bien. Así que bueno, no te, no te des por vencido, que bueno, pues acá, pues bueno, te harás de muchos amigos. De muchos amigos y bueno, pues si traspasará fronteras, amigo. Muchas gracias por estar acá y bueno, pues estás, has escogido pues, has escogido pues de que sí, pues, mejor lugar que acá, pues bueno, te vamos a echar la mano también para que tú puedas crecer. Acá, pues bueno, nuestra comunidad, pues sí, pues siempre pues hemos estado allí. Y eso, pues bueno, ha sido lo bonito que yo he, hecho este año. Y espero, pues, primero Dios, volverlo, seguirlo haciendo este nuevo año que, viene en proceso. Mini Chip, bienvenida amiga. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, muy bienvenida. Y bueno, pues ahora, y ahora pues bueno, tenemos un tema ahí que ¿Qué ha sido lo bonito que ha logrado este año, este año viejo? Armando, Armando, bienvenido amigo, ¿cómo has estado? Muchas gracias por estar acá. Bienvenido a este directo, se le agradece. Angie, sweet, bienvenida amiga, buenas noches, dice. Bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar acá en este directo. Y bueno, este, el día de ahora, pues bueno, tenemos ese, tenemos ese pequeño tema, dialogando ese pequeño tema. ¿Qué ha sido lo bonito que ha, que lo que logrado este, este año, este año viejo? Dice, saludos a todos desde New Jersey. Dice, wow, amigo, muchas gracias, muchas gracias. Saluditos hasta New Jersey. Saludos, dice El Salvador Siguiente Destino y bendiciones, dice nuestro amigo El Salvador, Salvadoreño. Qué bien, qué bien, amigo. Sayas, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Feliz, feliz domingo. Así es amigos, y bueno, pues sí, eso pues bueno ha sido pues nuestro, nuestro pequeño tema del día de ahora. Que sí, que, ha sido lo bonito que ha, que ha logrado este, este año viejo lo que logró este año viejo, Que hizo de bonito este año viejo. Familia Goina, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Feliz domingo. Eh, yo, soy, yo soy del Salvador, amigos, amigos salvadoreño. Así es que bueno, pues somos paisanos, aunque no queramos, mira. <laughs> Así es, amigo. Dice, hoy es domingo y se me caí del calendario sea. <laughs> Ah. <laughs> Cocinando, bienvenida amiga, muchas gracias. Hola, saludito, dice llegando, dice muy bienvenida, muchas gracias por estar por acá, se le agradece y se le aprecia muchísimo. Así es amigos, y bueno pues ahí ya despidiendo, despidiendo el año viejo. Y esperamos que bueno, este, el año nuevo pues bueno nos traiga muchas sorpresas. Y bueno pues sorpresas, sorpresas buenas. Porque bueno, siempre pues aparecen malas y buenas, entre ahí vienen mezcladas todas en el mismo paquete. Es como cuando tú compras ciertos productos y bueno, ellos vienen bastantes. Unos te salen buenos y otros te salen malos uno pues bueno lo puede reemplazar, y otro, pues los, los tiras. Dice lo bonito que logré, dice este año 2019, fue volver a ver a mi, a mi mamá, dice, después de muchos años de novela. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y eso pues bueno, ha sido muy lindo amiga y bueno pues, y esperamos que este nuevo año pues bueno venga venga de muchas bendiciones y muchos propósitos más bonitos todavía. Ches dice, hoy no te, no te parece, dice. No te pareces a ti, dice, ¿qué, hiciste? Dice. <laughs> La verdad que sí, ¿no? <laughs> Tanto así, bueno, yo creo pues que me, me, corté, me corté el bigote, yo creo, eso es la diferencia. Mira. Elizabeth, bienvenida amiga, muchas gracias por estar por acá, se le agradece y se le aprecia mucho, feliz domingo. Francisco, bienvenido amigo, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar acá en este directo, se le agradece y se le aprecia muchísimo. Feliz domingo, Busita Life, bienvenida, ¿cómo ha estado? Feliz domingo, buenas noches a todos los del chat, dice nuestra amiga Elizabeth, así ah, es amigos, qué bonito, qué bonito. Nichole, hola, bienvenida, dice Tito, es, ese eres tú. <laughs> ¿Cuál? Nichole, dice Tito, ese. Ah, Elizabeth dice, hola, Busita Life, bienvenida amiga, muchas gracias por estar por acá. En este directo se le agradece y se le aprecia mucho y bueno, pues El César, bienvenido mi amigo. Muchísimas gracias y bueno, vamos a ver cuántos amigos tiene nuestra amiga. Y bueno, vamos, vamos a ver, a buscar allí amiguitos para que podamos crecer también. Vamos a ver qué nos dice nuestra amiga. Carrie, bienvenida amiga, dice, hola a todos los en el chat, dice, bendiciones, bendiciones para ti igual amiga. Muchas gracias por estar por acá, dice. Te afectaste, dice. <laughs> sí, bueno, quiero entrar al nuevo año este sin, sin bigote, quiero, quiero llegar este restaurado también y mira, pues quiero llegar pues achinado. Así es que bueno, esa barba pues la quitamos. Te ves bien, Tito, y se pareces un bebé ahora, ¿verdad que sí? <laughs> ah, bueno, este, a saber qué le pasó. Bueno, a lo mejor, pues, este, la última vez que hice directo, pues bueno, no di la cara, yo creo. Y bueno, ahí creo que se, borró, se borró la página. <laughs> El blog de Hanae. hola, llegué, dice, muy bienvenida amiga. Muy bienvenida el blog de Hanae. muchas gracias por estar acá en este directo, se le agradece, se le agradece. Ya tiempos de novela acá en estos directos. Feliz año nuevo a, a cada uno de ustedes. Que la pasen súper fantástico junto a sus seres queridos. Así es, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias por su amabilidad. Viri, hola, bienvenida, saludos a todos, dice, así es amigos, qué bonito, qué bonito, dice aquí apoyando, dice, qué bonito amiga Cari, muchas gracias, ahí saluden a Cari, Mari Mejía, hola amiga, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá en este directo. Se le agradece y se le aprecia muchísimo. Dice, tú tenías barba, yo no estoy. <laughs> ¿Verdad que sí, amiga, amiga Janae? <laughs> Cocinando Dominicanita, hola amiga, bienvenida. Muchas gracias por estar por acá en este directo. Se le agradece muchísimo. ¿Cómo ha estado? Muy feliz domingo. Espero pues que bueno, pues que este día pues haya sido, haya, sido pues maravilloso, estupendo y que sí, pues bueno, este, ahí siempre ya esperando el año nuevo. Feliz año a ti, dice Tito, nunca cambia, dice tu forma de amable. De eso no cambiará, amigo. Eso pues ya lo tengo ahí. Ese ya es mi, ya es mi sello. <laughs> Ese sello ya está registrado ya. Familia Arias, hola, muy bienvenida. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por estar acá en este directo. Se le agradece muchísimo. Dice gracias. Muchas gracias, dice Nichole es eh, un en vivo, dice, qué bonito, qué bonito. Dice, Natis, hola, muy bienvenida amiga. Buenas noches. Ahí saluden a nuestra amiga Nichola y quien no la tienen, pasen, salúdenla. Ahí saluden a nuestro amigo César, a nuestro amigo Francisco, y bueno, pues, si vayan con ellos, salúdenlos. Y bueno, pues, sí. que este año, pues, bueno, ya, ya, y este, bueno, ya desde ahora, pues, tenemos que ir dando ya ese abrazo ya de fin de año. ¿Qué ha sido lo bonito que les ha dejado, que han logrado este año viejo, amigos? Ahí vayan con nuestra amiga Nichole. Quienes no la tienen, pásenle, pásenle. Ella es una gran amiga. Dice, ¿qué van a hacer? Dice, para este fin de año, chicas y chicos. ¿Qué va a haber, qué va a haber de rico? ¿Qué va a haber de rico y sabroso para este, para este fin? Fin de año. Para que inviten, porque bueno, pues yo tengo hambre. Si va a haber comida, pues inviten. Brusita dice, Francisco de León dice, fui a tu tierra, dice, me, ale, me alegaría, dice, mucho que tú también, dice, ah, oh, qué bonito, qué bonito. Así es, amigo, qué bueno. Ahí salúdense y vayan, saluden ahí a Perla Tuber. Bienvenida, mi amiga, muchas gracias por estar por acá. Tiene comida, oh, qué rico. ¿Y qué, qué va a ser de, ¿Qué va a hacer ahí de comida para que invite, para que diga, wow, vamos a, vamos a invitar a Tito, a Tito, porque bueno, Tito pues nadie le da comida a Tito porque él cocina. Él cocina, pero bueno, a mí me gusta también comer de comida así que otro la haga. Porque sabe muy buena y, y, bueno, este, también pues este, hace falta de experimentar esa mano poderosa. Hola, ese amigo, los invito ese a mi humilde casita. Me gustaría, dice, llegar a mi milagro, dice, antes que finalice el año. Vamos a ver cuántos amigos le hacen falta, amiga. Vamos a checarte cuántos amigos tú te hacen falta. Y bueno, 931, guau, Wow, le faltan poquito, le faltan poquitos. Así es, amigos. Vayan con nuestra amiga Natis Blog. Quienes no la tienen, pasen, pasen. No tengan pena. No tengan pena, amigos. Y así es que, bueno, siéntanse en casa y, bueno, vamos ahí siempre en la mano. Así es, amigos. <laughs> Pues sí, Sayas, eso es lo que pasa. Y bueno, pues sí, a veces pues sí es bueno este, de, este, experimentar, de experimentar esos sabores. Busita dice, Perlas Tuber dice, Olis, amiga, qué bueno, qué bueno. Marcelo, bienvenido, mi amigo, ¿cómo has estado? Muchas gracias por estar por acá en este directo. Feliz domingo, amigo Eduardo. Saludos. Muchas gracias por estar acá en este directo. Se les agradece y se les aprecia mucho. di bienvenida, amiga. ¿Cómo ha estado? Que tenga un 2020 y se lleno de nuevas, de nuevas, nuevas. Así será, amiga. Y muchas gracias por su bendición. sí, pues bueno, eso es lo que les hace falta. Esa animación también. Esa animación para agarrar ánimo y bueno, pues seguir Seguir para arriba, como dice nuestro amigo Marcelito. Damaris, hola mi amiga, muchas gracias por estar por acá, dejando, dice amigo, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por esas manitas que me van dejando. Esas manitas, pues bueno, son las manitas amigas. El César, dice Ángeles originario de México, dice, qué bonito, qué bonito que se puedan saludar ahí. Francesca Damaris, hola, hermosa amiga, dice. Así es, amigos, qué bonito, qué bonito. Vayan ahí con nuestra amiga Nichole. Nichole, quien no la tiene, pase con ella, no tenga pena y entre Y si no le quiere abrir la puerta, dé la vuelta por otro lado, pues busca la ventana y entre para adentro. <laughs> Así es, amiga. Así pues, Michole, ábrale la puerta a nuestros amigos que ellos van. Van con hambre porque, bueno, dice que tiene comida. Ches, estoy, dice, enojada, dice, contigo y ya no me acuerdo por qué, dice. <laughs> Ah, de verdad, no se enoje, no se enoje. Saber que el que se enoja, pues pasa de años. Pasa de años porque se, se pone viejito uno rápido. Así es que, bueno, pues haga esa eso es enojado por un lado y bueno. Póngalo ahí por un lado que sabemos alguien se lo lleva. Lucía, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá. Hola gente, dice, así es amigos, qué bonito, qué bonito que se están saludando por ahí. Liz Sandoval, no San Blogs es la cosa, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar acá en este directo. Se le agradece muchísimo, bienvenida, feliz domingo. Y bueno, pues ahí estamos ya, este, ya en los últimos, últimas horas del año. <laughs> Ah, verá que sí, Lina en tu cocina. Hola, buenas noches. Muy bienvenida, amiga. Ahí saluden a nuestra amiga Lina en tu cocina también, quienes no la tienen, pásenle, pásenle. <laughs> Así es, amigos. Qué bonito dice Damari. Siempre dice, eres tremenda esa persona. Dios te bendiga. Así es, amigo. Dice, gracias, dice Tito, eres muy amable. Dice, ya está bien, dice, poblada. Poblada a su casita, dice, de buenas personas. Así es, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú eres muy amable también. Y bueno, pues si tú ya lo verás, tú ya vas a tener una hermosa comunidad también. Una hermosa comunidad y bueno, este, en poco tiempo ya lo verás. Pongámoslos en una, en una meta y verás, te lo garantizo que tú en dos meses tú vas a tener tus mil suscriptores y vas a poder hacer directos desde tu teléfono móvil. Tito dice, ya tengo mi regalo, dice, de Navidad, dice, milagro, dice, qué bonito, amiga, qué bonito, felicidades. Felicidades por su logro y sus metas por haberlas logrado este año. Miren qué bonito. Así es, amiga. Y bueno, pues si vamos por más. Me gusta tu manera de hablar, dice, súper calmado, dice, y relax, dice, completamente diferente a mí, dice. <laughs> Ah, aquí todos somos, dice, buenas personas, dice, único malo es el chef, dice. <laughs> Ah, ¿Verdad que sí? Ringuito, aventuras, hola amigo, muy bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás amigo? Por acá, mi amigo, por acá, muy bienvenido amigo, Ringuito. Ahí pasen con nuestro amigo Ringuito, nuestro amigo Ringuito, pues bueno, está empezando su nuevo, su nuevo changarro, porque bueno, pues perdió el que tenía y bueno, pues los invito a que pasen con él, que le den un reempujoncito Muy bienvenido Ringuito, muchas gracias por estar acá en este directo. Pasen allí con Ringuito, los invito a pasar con él. Él, pues bueno, este, perdió su changarro, qué le pasó a saber, pero se lo hackearon y bueno, pues así es que bueno, lo perdió. Así es que bueno, amigos, yo los invito a que pasen. Pasen con él, denle un empujoncito para que él, pues bueno, pueda lograr su meta. Pueda lograr su meta pronto. Y allí vamos siempre, amigos. Y bueno, dice Damaris dice Lina, en tu cocina. Qué bonito que se están saludando por ahí también, amigos. Y eso, pues bueno, se vale, se vale. Eso es amor. Aquí dice de todo. Aquí todo bien, solo entre, entre hasta me vi. Me vi toda la publicidad, dice bro. Muchas gracias, muchas gracias. Karina, bienvenida amiga, no tenga pena, no me mire a una distancia, acérquese un poquito más y verá. Acérquese un poquito más. Allí pasen con nuestro amigo salvadoreño de corazón también, quienes no lo tienen, los invito a que pasen. Salúdenlo y bueno, vayan con él, no tengan pena. No sean tímidos. Jesse Belti Yuri, bienvenida mi amiga. Muchas gracias por estar acá en este directo. Se le agradece muchísimo. Feliz domingo, amiga. Ahí, pues bueno, vayan todos con todos y qué bueno, pues que acá, pues este... Acá yo no les voy a decir, mira, no digas esto, mira, no digas este otro, no digas este otro, no digas este otro. Aquí, amigos, siéntase en casa. Siéntase en casa, así como cuando usted corre en su casa cómo corre en su casa y bueno, pues y, y, cuando no hay nadie en casa y usted solo está, pues bueno, actúe así de esa manera. Como cuando usted pues está en casa usted solo y deja, deja el baño, deja el baño abierto y se siente en confianza. Así ah, es amigos, qué bonito, qué bonito. Tamaris dice, Francisco, buenas noches, dice amiga, qué bonito que se están saludando por ahí. Y bueno, y qué amigos que dice, y qué han hecho, pues, qué hicieron de bonito durante, qué ha sido lo bonito que han logrado este año viejo, amigos. ¿Qué fue lo bonito? Lo, los recuerdos, lo bonito y bueno, pues sí lo que no fue tan agradable, pero lo que sí, pues que algo bonito pues se ha de haber logrado este año. <laughs> ya me estaba durmiendo. Ese. <laughs> ah, ya está bajando el cansancio. Ah, Tito dice, es que me pone, dice, nervio, dice, por eso ya, ya no me acerco, dice, mucho. <laughs> Acérquese, acérquese un poco más para, para que me conozca mejor, como dice dijo el lobo a la caperucita. Yo conocí muchas personas lindas, incluyendo a Tito. Dice, ay, qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, pues bueno, este. Y sí, saben que durante este año, pues bueno, creo que todos, todos los que estamos acá en este chat, los hemos conocido. De eso no, de eso no hay dudas. Porque lo que tenía anterior de este año, pues bueno, eran poquitos. Eran poquitos. El resto, pues bueno, fue en este año. En este año que los encontramos y, y hagamos memoria dónde los encontramos. A saber, creo que somos, creo pues que allí creo que estaríamos perdidos para recordar dónde fue que los encontramos. A dónde fue que los dimos el primer saludo y a dónde fue fue que los dimos la mano ya por segunda vez que los encontramos. Yo a ti no te conozco, dice. <laughs> ah, bueno, pero vamos a tener que hacer memoria. Durante este nuevo año que viene, pues tenemos un, año completo, 12 meses enteritos para, para ver si lo llegamos cerquita. Lucía María dice El Salvador siguiente destino y lo está apuntando y bueno dejándole ahí un presente. Plantas, bienvenida amiga, muchas gracias por estar por acá en este directo, muy bienvenida Lupita, bienvenida, bienvenida y saluden también a nuestro amigo Elías, quienes no están, salúdenlo. Así es, amiga Karina, no se corra, no se corra, miedo. Porque sí, pues bueno, este... Y sí, y sí, de veras, que bueno que en 12 meses, pues bueno, este... Suceden cosas, cosas bonitas, cosas feas, cosas que agradan y cosas pues que desagradan. Y sobre todo, pues bueno, este... Siempre pues con un, con un propósito. Y a ver, ¿cuál, ¿cuál es el nuevo propósito para el nuevo año? Mi propósito para el 2020 es robar leyes en su, su cosecha en, en verano <laughs> y los vecinos que no comparten. <laughs> Ah, que no comparten. <laughs> es la primera vez que hace en vivo. Que haces en vivo, dice el Salvador, bienvenida amiga, muchas gracias por estar acá en este directo, se le agradece muchísimo, muy bienvenida. Gracias por el beso. Muy bienvenida, muchas gracias. Plantas, dice Elías, dice yo estuve, directo en su directo, dice, qué bonito, qué bonito. ¡Oh, qué lindo, qué lindo! Y bueno, pues bueno, ahí ya es, eso ha sido pues algo bonito y sí, pues bueno, pues seguimos ahí con esa, con esa amistad, con esa amistad sincera y bueno, pues y vamos ahí siempre a continuar nuestro, nuestro año nuevo, siempre pues con esa amistad y con esa amistad positiva, así dice, sí, si amas a alguien, déjalo, dice libre, si vuelves a ti, de siempre tuyo y yo si vuelves, dice, es que jamás lo fue, <laughs> de eso sí, de eso sí, tiene mucha razón. Tiene mucha razón. De Damaris, dice Lupita, muchas bendiciones, dice, Ah, así es, amigos, qué bueno, qué bueno que se vayan saludando por allí. Bueno, pues si vamos ir por más todavía. Así es, de eso sin dudas, de eso sin dudas. Ese camino pues está largo, pero bueno, este va a haber un día pues que le vamos a tocar el fin, aunque digamos, ah, que está difícil, está difícil, está difícil, pero bueno, este no hay que darse por vencido, siempre pues bueno, este siempre hay un propósito. Si buscamos ese propósito, porque el propósito es, pues bueno, este, ser constantes, ser positivos y bueno, pues luchar por lo que uno, y hacer lo que a uno le gusta. Si haces lo que a ti te gusta, no importa que los demás, bueno, ahí digan, no, que bueno, eso está loco y bueno, pues no hay que hacer, no tiene trabajo quizás, porque bueno, pasa hablando ahí en esa cámara, <laughs> como si está loco hablando solo. <laughs> Pero bueno, siempre pues hay un propósito, siempre pues, de, de vivir la vida alegre, no vivir ahí amargado, no vivir aburrido y todo eso. Así que este año nuevo y se vamos por muchos más, dice, con la ayuda de Dios. Así es, Dios por delante. Dios por delante y nosotros pues caminando, caminando, siguiéndolo como sus ovejas. Muchas gracias, siguiente destino, por estar por ahí, dice, por hacer, dice, lo que, lo que me gusta es que estoy, dice, gorda, chef, dice, sus consejos, dice, no aplican, dice, para todos. <laughs> ah, póngala en práctica, que bueno, pues, esa, esa no, no, no engordan, amiga, esa no engordan, porque bueno, pues, la mayoría, pues, son puros vegetales, puros vegetales, así es que bueno, eso no nos engorda. Con eso pues podemos sobrevivir unos 10 años y, vivir, y tenemos la misma pancita de siempre. La misma pancita y este siempre este, es, estable. Eh, bueno, no, no constante, no todo, no todo por completo, pero bueno, vamos a, Vamos a poner ahí este, vamos a poner blogs. Vamos a poner blogs ahí este, bueno, vamos a dar a conocer nuestro vecindario también. A modo de que, bueno, este, nuestra comunidad, pues bueno, no se sienta aburrida. No se sienta aburrida siempre puede estar ahí, siempre encerrada en mi cocina, como siempre. Como siempre, eh, hemos hecho, hemos logrado un año de estar ahí encerrados en la cocina y bueno, pues vamos a salir afuera, vamos a salir afuera a respirar un poco y bueno, el volver a regresar a la cocina es como, como digamos, salimos a un paseo, salimos a un paseo y luego pues regresamos a nuestra cocina, regresamos a nuestra casa y que allí pues bueno, este, a seguir preparando nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena y bueno, siempre pues, pero siempre pues a que de sentirlos agradados, complacidos, porque hay bastantes amigos también que, bueno, me están, me están pidiendo, mira, Tito, haz blog también, que bueno, pues que son válidos, son válidos. Nosotros pues estamos esperando lo que tú pongas y bueno, nosotros estamos, este, estaremos siempre al pendiente, estamos al 100 y bueno, pues yo pues bueno, quiero complacerlos y que se sientan bien también. Si quieren conocer mi vecindario, quieren conocer muchas áreas cercanas donde yo donde yo habito, pues bueno, vamos siempre adelante amigos. Muchas gracias, muchas gracias por esas manitas que me han dejado. Se les agradece. Lidia, bienvenida amiga. Muy bienvenida. Muchas gracias por estar acá en este directo. Se le agradece y se le aprecia mucho. Así es que bueno, pues así como, como chef, lo que voy a hacer, pues bueno, llevarme allí llevarme allí mi, mi, lonchera, yo creo también, para si me da hambre, pues por allá me van a ver sentado comiendo. <laughs> ah, bueno, mira que vamos a escoger, vamos a escoger a ver qué es lo que encontramos de tan bonito, de tan bonito por acá. Yo creo pues que Dice, mi tito dice, ya sabes que te, que te quiero, dice, mucho, a pesar del, poco tiempo que tengo, dice, de conocerte, dice, me ha, pasado me ha basado o bastado, dice, para darme cuenta que lo hermoso y, y valioso que eres, Dios te guiará, dice, bendiciendo, y este año será mejor. Muchísimas gracias, amiga. Muchísimas gracias por sus lindas y hermosas palabras. Dice, mañana voy a hacer mi en vivo, dice, mi tito, dice, para despedir el año. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, pues por ahí estaremos. A ver si esta campana me avisa, porque esta campana viera que esta campana se ha, vuelto perezosa igual que a mí. Yo vivo en un, en un pueblo. <laughs> ah, de verdad, vacas. <laughs> si ahí estará en ese, ese directo, es de despedida del año, dice. Qué bonito. Y sí, pues bueno, este. A mí no me gustan las despedidas, pero ya que usted, pues bueno, quiere darle una despedida, pues bueno, vamos a esa despedida. Vamos a esa despedida. Dice, pasa feliz noche. Que Dios me lo bendiga, dice mucho para todos. Dice, amén, amiga, muchas gracias. Limpiando y cocinando. Hola, bienvenida, mi amiga. Muchas gracias por estar por acá, pasando y saludar, dice. Y dejar mi manita. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, va a salir de Santa. <laughs> Qué bonito. Y bueno, pues ahí, pues bueno, ahí estaremos. Vamos a ver si, ese, si esa campanita, pues bueno, los avisa. Los avisan que esa campanita, pues bueno, viera que no quiere avisar mucho que ese día. Tortugas, bienvenido amigo, ¿cómo has estado? Muy bienvenido. Ahí saluden a nuestra amiga limpiando y cocinando. Quienes no la tienen, pásenle, pásenle, no tengan pena. No tengan pena. Elizabeth Venegas, hola, buenas noches amiga, ¿cómo ha estado? Feliz domingo. Feliz domingo, muchas gracias por estar acá en este directo. Así es que bueno, pues siéntanse en casa. Ahí saluden a nuestra amiga Elizabeth Venegas, Que no la tienen, pasen con ella, salúdenla y bueno, denle ahí ese abrazo, ese abrazo de a fin de año. Mi tito dice aquí en, su chat, dice, tiene tres de mis, de mi reinas, dice, en mi canal, que, que digan ellas quieren son. Oh, dice aquí en su chat, dice, tiene tres de mis reinas, dice, en mi canal, dice que que digan ellas quiénes son. A ver, quiénes son, amigas, quiénes son esas reinas. ¿Quiénes son las de esa corona? Las de esa corona. Y bueno, pues sí. Dora Pablo, bienvenida mi amiga, muchas gracias. Muchas gracias por estar por acá en este directo, se le agradece muchísimo. Dice, vamos que vamos, dice nuestro amigo y Tortuer. Y tortugas, así es amigo, qué bonito, qué bonito. Sandra L, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Feliz domingo. Feliz dominguito para todos ahí. y buen bienvenida amiga. Muchas gracias por estar por acá en este directo. Se le agradece y se le aprecia muchísimo. Vamos a ver nuestra amiga cuántos amiguitos tiene y bueno. Así es amigos, bueno, siéntanse en casa, salúdense, vayan ahí, no tengan pena de decirse, mira, estoy aquí, bueno, y vengo por ti. Así es que si tú te quieres ir conmigo, dice, vámonos, no lo pienses dos veces. Tú solo sígueme, dice. <laughs> tú solo sígueme. Y vámonos a poner tú quieras. Así es que bueno, pues ya que bueno, viene haciendo el fin de año, pues vámonos a poner tú quieras, dice. Qué bueno, qué bonito, amiga Sandra L. Y eso pues es lo bonito, sentirse bien, sentirse bien y eso es lo, importante. Me encanta eso, me encanta eso cuando me dice mira, me encuentro muy bien y bueno, este, y eso pues me da, me da alegría, ¿saben? Me da alegría porque bueno, saben, yo me he encariñado muchísimo de ustedes. Y Juan de Jesús Biorre, Jesse Biorre dice, así es amigo, dice, bueno, pues ahí están dejándole un regalito. Rosy Vlogs, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Bendiciones, saludos a todos, dice allí, bueno, viene repartiendo abrazos. Ahí viene repartiendo abrazos, así es que bueno, vamos a darle ese abrazo porque ella pues ya viene repartiendo ese abrazo de, de fin de año. De fin de año, y sí, pues bueno, ella Así es que bueno, vamos allí con nuestra amiga Rosy Vlogs. Quienes no la tienen, pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle, no tengan pena. Salúdenla a quienes no la tienen. Denle ahí ese abrazo porque ella viene allí repartiendo abrazos. Saludos a todos, dice nuestra amiga Lidia. Así es, adiós. Partiendo brazos, dice. <laughs> Entendí, dice. <laughs> Eh, partiendo brazos. es, amigos, ahí repartiendo esos abrazos. Y Ivonne dice, ¿a dónde linda? Dice, yo soy parte de tu familia. Dice, hace mucho tuve en tu última plática, dice. Así es, amigos, y qué bonita plática fue esa. Así es, amigos, ahí saluditos para nuestras 14, 14 amigos que están ahí. Bueno, pues sí, saluditos a quienes están detrás y no los comentan. Bendiciones y bueno, pues y un próximo año, un, un próspero año nuevo. <laughs> ah, saber, no lo creo. Yo creo pues que yo soy, me estoy volviendo media lengua. <laughs> Pero saber, a ver si la, si la recupero en este nuevo año. Amigo, que pase una hermosa noche, dice, para todos los del chat, dice también. Muchas gracias, amiga, limpiando y cocinando. Tú igualmente, que sueña ahí con los angelitos, con ese angelito bonito. Así es amigos, qué bonito, qué bonito. El Salvador Online, bienvenido amigos, muchas gracias por estar por acá en este directo, se le agradece muchísimo. Dice Tito Cocina para celebrar y despedir el año. Ya vamos a ver qué nos preparamos amigos, ya veremos. A veces pues bueno, es mi tiempo, el tiempo que a veces no me da, pero bueno pues vamos a ver si podemos sacar un, un pequeño tiempecito por ahí aunque últimamente pues he estado algo ahí pues este he estado ahí que no he podido pues este compartir recetas pero bueno este ya veremos a veces pues mi tiempo yo pues bueno este peleo con con el tiempo porque el tiempo este no me quiere ese no me quiere tomar de la mano y reparta comida en su barrio. Y bueno, pues y sí, no sería mala idea. Lo que pasa que acá pues el frío pues no lo deja, no lo deja la mayoría pues que salgan, sino pues que bueno, esto hay que pasar aquí cerca de mi casa, pues bueno, yo le invitar ahí. Hiciera uno, un par de tamales y le diera un tamalazo. <laughs> un tamalazo. Ah, de eso sí. <laughs> Heidi, bienvenida. Guache, bienvenido, amigo. Muchas gracias por estar por acá en este directo. Se les agradece y se les aprecia mucho. ¿Cómo ha estado, amiga Heidi? Muy bienvenida. Buenas noches, dice Muy bienvenido, Guache Rodríguez. Muchas gracias por estar por acá en este directo. Se le agradece muchísimo. Vamos, dice, yo les recomiendo, dice, él o a El Salvador Online, dice, tiene unos videos muy bonitos. Sí, amiga, yo, yo, yo estoy, estoy, estoy con él. Muchas gracias, muy bienvenidos. Muy bienvenido online. a ver quién va a ser, quién va a ser un pachangón allí para ir a, mover el cuchumbo. Lamentable el caso, pues que en esta, eso es lo malo de esta plataforma, que bueno, no se puede poner música, sino que bueno, que sino que moviéramos el cuchumbo, ¿me entiende? A derecho y al revés. <laughs> Así es que bueno, los angoloteáramos esos tamales que lo hemos comido ocho días antes. <laughs> y los hicieron bastante y no se los terminaron de comer, pues bueno, valieron. Ahí se chuquearon en, el, en esa sangoloteada de esa pachanga. El chucu, ¿cómo es? El cuchungo. <laughs> Así es, amigos. Sandra dice, pase con El sabor Online, dice. Así es, amigos. Allí saluden a nuestra amiga y buen contigo también. Quienes no la tienen, pasen, pasen salúdenla y bueno, pues si quienes no la tienen, pasen con ella. Ahí con nuestra amiga Elizabeth Venegas también, quienes no la tienen, pasen, pasen. Sí, fuera, fuera más divertido, fuera más divertido y bueno, pues no los quedáramos ahí dormidos. Pero bueno, este, creo que, pues, aunque es difícil uno acá, pues quedarse dormido, platicando con, con ustedes es difícil uno quedarse dormido, porque si no es, una, es una cosa, es otra que a uno le da risa. Vamos todos a cuchumbiar, dice, pum, pum, para arriba. Así es, amigo Marcelo, vamos allá a cuchumbiar. <laughs> vamos allá a cuchumbiar y sí, pues bueno, este ahí con mucha alegría y sí, pues bueno, este, fuera todo, pues bueno, creo que sí fuera más divertido todavía, con que ni aún, <laughs> ni aún es divertido cuando alguien, pues bueno, tiene ahí su directo, este, con música y todo eso, pero eso es lo malo que lamentable el caso, pues que luego después uno se tiene que deshacer de ese directo o de ese video, porque bueno, este, vas a tener que estar trabajando para otro en ese, en ese, y aparte de eso, pues bueno, este, aparte de eso, pues ni corre riesgo también. Eh, dice nuestro amigo, amigo dice saludos, guache, ahí nuestra amiga Heidi lo saluda, qué bonito, qué bonito. Yo quiero verlo, dice, bailar, dice al chef, dice. <laughs> ya, y ese es el problema. No me ha visto bailar porque, bueno, este, no ponemos música por acá. Ese ha sido el problema. Sino que, bueno, ahí me viera este, hasta haciéndome unas piruetas. Como si estuviera allá este, en, en, en el circo. <laughs> Porque bueno, este, me vuelvo loco ya bailando, viera, más loco de lo que ya soy. <laughs> Ah, así es, amigos. Dice Tito, música, música para mover, dice mi caderita, dice. qué bonito, qué bonito. Y sí, pues bueno, no fuera nada malo. Nada malo. <laughs> así es, ahí así. Bueno, pues, ojalá algún día, pues algún día los podamos encontrar. Que sabemos, que sabemos, lo lleva el río por allí. Bueno, pues y los encontramos, las vemos pasar por ahí, guau y este yo lo conozco, me parece conocido o, me suena, pues, me suena que ese corte de pelo, bueno, este, me hace conocido, va a decir. Y bueno, qué sabemos? Ahí este, se los hace una fiesta. Tito tiene que mover, dice el cuchumbo. Así <laughs> ah, es, amigo Marcelo, y eso pues es lo que nos hace falta. Eso nos hace falta. El Salvador Saludito dice, y gracias, dice, ya pasó a dejar, dice, un regalito. Así es, amigos. Ahí saluden a nuestra amiga Rosy. Rosy Vlogs, quienes no la tienen, pasen, pasen, no tengan pena. Ella, pues, bueno, este, apenas, pues, Va empezando a crecer también. Y bueno, vayan con ella, amigos, vayan, no tengan pena. Lina en tu cocina, pasen ahí también con nuestra amiga Lina en tu cocina. Quienes no la tienen allí, quienes no están, tan, no están con nuestro amigo Marcelo, pasen, pasen, el sol sale, sale acá para todos. Tres, no, es Sandra dice 390, dice y 8 rosas, dice para vos, dice. Así es amigos, qué bonito. Yes, yes, bienvenida amiga. Muchas gracias, muchas gracias por estar por acá, se le agradece muchísimo. Y a ver pues amigos, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido lo bonito? ¿Qué ha sido lo bonito que hicieron o qué lograron este año, este año viejo. Ahí saluden a nuestra amiga Jess. Jess, démelen ahí un abrazo. Un abrazo de oso. Un abrazo ahí desquebrajante. <laughs> desquebrajante. Dice, Dios te bendiga, dice nuestra amiga. Y Juan dice, Marcelo, y te dejé, dice. Así es, amigos, qué bueno. Así es que bueno, a disfrutar de esa sandía. Dice, engorda, dice, y ahora oh, logramos, dice, engordar, dice, y ahora, dice, deshacer. Dice. <laughs> Deshacer. No, pero bueno, no se preocupe. Ahí le tenemos, le, tenemos esos juguitos también, que esos juguitos va a tener que ponerlos en práctica y verá que le van a funcionar muy perfecto. Por ahí, pues bueno, les traigo, les traigo uno, uno que está riquísimo. Está riquísimo y bueno, pues sí está muy vitaminal. Y sobre todo, trae muchas defensas para nuestro cuerpo defensas y también trae y es pues bueno, muy, muy, pero muy curativo. Así es que bueno, se los voy a, se los recomiendo desde ahora. Que lo vean, que eso pues está, está muy sabroso. Nichole, pasen ahí con Nichole, vayan con Nichole. Quienes no la tienen, pasen con ella, no se preocupen, siéntanse en casa. Dice, este año aprendí, a decir no tenía un pequeño problema. <laughs> Con eso también, dice, tendré cama nueva, <laughs> Y bueno, pues fue algo bonito. Mira que también me hizo reír. <laughs> y creo que a otro de nuestros amigos también lo va a hacer reír, mira. Eh. Y bueno, pues y eso es lo bonito, por lo menos algo bonito vino en este año viejo, mire. Una cama nueva, pues bueno, no llega todos los días. Siempre llega todo, todo en un año, pero una cama pues es difícil que llegue este, en un año, es muy difícil. A menos que cambie tres en el año o dos al año. Pero creo pues que son cosas pues muy difíciles de cambiarlas. Javier Corea, bienvenido amigo, muchas gracias por estar acá en este directo. En este directo se le agradece y se le aprecia muchísimo. Y bueno, gracias por esas manitas que me han ido dejando. A ver quién no me la ha dejado, lo invito a que la deje. Dice Nichole Tito y saluden a nuestra amiga Nichole. Quienes no la tienen, pásenle, pásenle. <laughs> Ah, yes, yes, yes, yes. Mm. El viejo, bueno, viera el viejo, a mí pues, pues, lo que me ha dejado ha sido, ha sido pancita pasada de lo normal. <laughs> ahí todos los, todos los ahorros siempre pues han ido ahí, este, siempre, este, economizando día tras día ha ido creciendo. Eso ha sido lo bonito. Bueno, de eso pues, de todo lo que me ha dejado no me quejo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, todo pues ha sido muy, pero muy maravilloso. He logrado pues sobrepasar, sobrepasar este, metas, eh, logros y bueno, pues este... Y sobre todo, pues bueno, me he, sentido, me he sentido pues muy bien de salud y eso pues ha sido lo importante. Ha sido lo importante y, y bueno, no me quejo, no me quejo por la voluntad de Dios. Todo pues ha sido pues estupendo, muy maravilloso. Ah, <laughs> por eso, por eso es que Santa tiene, tiene mucha plata. <laughs> Porque tiene pancita. <laughs> Liz, bienvenida amiga. Muchas gracias por estar acá en este directo. Se le agradece y se le aprecia muchísimo. Santizo, bienvenido amigo. Muchas gracias por estar acá en este directo. Se le agradece muchísimo. Y bueno, pues ahí ya festejando y celebrando el año el año nuevo, porque bueno, pues no sabemos si vamos a hacer un directo más estos días, no lo sabemos, pero bueno, hay en algo, pues bueno. A veces, pues bueno, de presto, de presto aparece pues la ocurrencia de querer compartir con ustedes y sí, pues bueno, este, a veces, bueno, más que todo, pues dependiendo del tiempo que tengo, porque a veces, pues es el tiempo que, bueno, ahí paso, no, qué bueno que el tiempo por cinco minutos que se le pase, se pase el tiempo, pues ya no hace nada por esos cinco minutos. ¿Cuándo hace otra receta? Ah, bueno, esa ya, ya pues bueno, la tengo, pero solo me hace falta pues este, darle allí una, una, ponerle allí un, lambidito de gato y ya va para arriba. Eso es lo que hace falta. Dale un, un brochazo. <laughs> Ahí saluden a nuestra amiga Liz también, quienes no la tienen, pasen con ella. Pasen, pasen, no tengan pena. Ahí saluden a nuestro amigo Santizo también, quienes no están con él. Vayan y déjenle un abrazo. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le dio miedo, amiga Sayas? La veo sorprendida, amiga. Así es, amigos. Vayan ahí con nuestra amiga Jess. Con nuestra amiga Yvonne. Quienes no la tienen, pásenle, pasen ahí con nuestra amiga Nichole también. Quienes no la tienen, pásenle, pásenle. El chico fino, ¿qué pasó, chico fino? Muy bienvenido. Muchas gracias por estar acá en este directo, se le agradece y se le aprecia mucho. Feliz domingo y bueno, pues último domingo de este año viejo, miren. No nos dábamos cuenta, pero bueno, está muy comprobado que es el último que aparece en el calendario. Así es, amigos. Así es que bueno, este es el día último fin de semana que compartimos juntos. Esperamos que el, el el próximo domingo, pues bueno, a ver, a ver qué historia, historia nueva traemos. A veces una hora, una hora hace una gran diferencia y en esa hora, pues bueno, podemos planear algo más diferente y, seguir continuando compartiéndolo. Se fue este año, así es amigo el chico, así es se nos fue, se nos fue y bueno, pues si este año ya no lo alcanzamos porque ya quedamos atrás y bueno, Así que vamos a estrenar este, eh, dentro de dos, dos días más. Vamos a estrenar. ¿Qué vamos a estrenar? Aparte de ponerlos allí, los zapatillas matacucas. Sí, amigos, dice abracémonos, dice todos unos a otros. Así es, amigos, abracémonos, démonos ese abrazo fuerte. Y bueno, pues con tal que no nos vayamos a quebrar un hueso de ese abrazo, porque si no, no vamos a poder bailar, no vamos a poder, este, no vamos a poder ahí, este, mover ese cuchumbo. Así es, amigos, ahí saluden a nuestra amiga Ivonne. ¿Qué va a haber de bonito? ¿Qué van a hacer de bonito? es para, para festejar, bueno, para celebrar el último día del año. Dice Ches, no vuelva, dice, a decir, dice, de lo mata, <laughs> que me mata la cura, <laughs> ah, de la risa. <laughs> ah, bueno, por lo menos pues le robo una sonrisa, ya que los demás, miren, bien serios, bien serios se me quedan viendo. Bien serios se me quedan viendo y usted es la única que se ríe, eh. Ojo para el amor, dice. <laughs> y el otro para la salud, dice, no lo recuerdo, dice. Así <laughs> ah, es, amigos. Y bueno, pues ahí este. Así ah, es, amigos. Y bueno, pues ahí al seguir logrando, logrando pegar nuevos pasos nuevos pasos, dice, ya, ya escribí, dice, vuelva por escribir, dice, vuelva. <laughs> Ah, así es amigos y bueno, y bueno dice Liz Teddy. Ahí pues un muñequito, qué bonito, qué bonito. Así es amigos, y bueno, pues vamos a ir a darles ese abrazo de siempre. Ese abrazo de siempre, pasen ahí con nuestra amiga Jessie Beauty, quienes no la tienen, pásenle, pásenle. El chico fino ese y anillo, oh, el amarillo es la cosa. Para la abundancia, dice, cielo, saluditos, dice. Cierto, saluditos. Oh, qué bonito. A ver quiénes son los que ponen en práctica esos ¿Cómo le llaman este? ¿Cómo le llaman? Se me olvida cómo que le llaman esos. Mm, bueno, se me olvidó, pero es de eso pues, de lo, bueno, de lo que está diciendo ahí, es de lo amarillo, del amarillo, lo rojo, que no sé qué, que no sé cuándo, para, para tener suerte durante ese nuevo año en esos nuevos años. Amuletos, creo. ¿Cómo que se llama? No sé, no son amuletos, no va. Yo estoy más perdido que las cabras sobre eso de lo, de, de lo, bueno, que, de que son 12 uvas, que representan los 12 meses, y el resto, y del resto de eso, de eso pues, este, dice, sí, Sandra, es con aconsejable dice, usar ese color, dice. Yo soy la única, dice, que no cree en esas cosas. Yo me voy a, ¿cómo es? Amarrar, dice, de todos los colores, dice. <laughs> y bueno, no sería mala idea, no sería mala idea. Muchísimas gracias, Salvador en Movimiento. Muchísimas gracias. Y bueno, este siempre, pues allí, siempre. Ya, porque bueno, pues yo pues bueno, nunca pues este, he puesto en práctica, he puesto en práctica esos, esos amuletos no voy a que me vaya a poner ahí un, un, un, hilo rojo. <laughs> Vamos a poner ahí un hilo rojo, ¿me entiendes? Para tener suerte, que sabemos. El chico fino dice, pero yo tengo muchas abundancias, dice, y, y si me pongo un chon, dice, de esos, oh my god, dice, ¿qué pasará? Dice, ah, todavía intentándolo todos intentándolo, pero bueno, pero vamos a tener que ver un, un foto por ahí en la comunidad para darnos cuenta que sí, fue cierto. <laughs> para todos, dice, les deseo un feliz año nuevo, dice, les pedimos y les pedimos su apoyo este 2020. Así es, así es, qué bonito. Así es, dice Sandra, dice, huecha, saludos. Oh, ya te vi, dice. Eso es mentira. Dicen que uno tiene que tener dinero en el pantalón para recibir el año. Así dice, no pasa con dinero y todo el año. Uno pasa con el dinero todo el año. Eh, fíjese que ya me están dando ganas de no gastarme un dólar durante ya estos dos años. Yo no voy a comer estos días para ir a, para tener allí un montón de, pero dicen que si uno se guarda un montón de monedas, un montón de monedas así le pesará, le pesará la cartera durante todo el año. ¿Será cierto eso? <laughs> Vaya, a, echarme toda la bolsa de todos los centavos que tengo ahí, andar cargándolos ese, esa noche. Mi Tito dice, feliz año nuevo, bendiciones, feliz año nuevo, mi Rosy. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues este año, pues bueno, hemos hecho cosas muy bonitas y bueno, y vamos, vamos ahí para adelante siempre positivos. Y bueno, pues esperamos este nuevo año, pues bueno, vengan cosas, cosas bonitas también que hacer. El chico fino le da risa allí amigos, y qué bonito, qué bonito. Mira, qué bonito ver esta sonrisa también. Así es amigos, y bueno, ¿qué vamos a poner en práctica? Ya dice, ah, ahorre todo su dinero, y venga a mi casa que yo, dice, le doy de comer, dice. <laughs> y sí, fíjese, no sería mala idea. Así es que bueno, pues va a tener que darme su dirección, porque bueno, este, eso pues sería lo importante. Sería lo importante, habiendo la dirección, pues creo que está todo solucionado. Arnold, bienvenido amigo, ¿cómo has estado? Muchas gracias por estar acá en este directo. Saludeme allí nuestro amigo Arnold Majano. Quienes no lo tienen, pasen con él. Pasen con él, démele un abrazo ahí, un abrazo de oso. Muchas gracias amigo por estar por acá en este directo, se le agradece muchísimo y bueno pues si ahí tenemos una plática, una plática y bueno pues si quiero pues que se una con nosotros ahí estábamos haciendo una pregunta allí, bueno, nuestro tema del año viejo, ¿qué ha sido lo bonito que ha, lo, que ha logrado este año? Este año viejo. Yo les deseo feliz año nuevo a todos los del chat, dice, que tengan salud, dinero y, y mucho amor, dice. Oh, qué bonito, qué bonito. Y sí, pues bueno, este, todos esperamos ese dinero, pero no quiere llegar ese dinero. Y ahora el amor, otro, otro también que creo que va junto ahí también. <laughs> Está incluido en el mismo paquete. Guachi pues dice, yo no creo eso, dice, pero oído, dice, decir más, embargo, tengo muchas abundancias, dice. Lo mantenemos, dice, a usted, y a su hijo, y a sus novias, y a, a su hijo de todas sus novias, dice. <laughs> <laughs> y bueno, y, no sería nada, eso sería algo, algo bonito que no pasa siempre, todo, no se da todos los días, miren. Eso sí, miren. Que mantengan los hijos de todas mis novias. Eso está bonito, no, no había oído yo todo eso. Y eso pues este es algo bonito que viene para el nuevo año, ¿eh? Bueno, dice nuestra amiga Mari Rosales Blog, dice, hola, saluditos a todos. Así es, amiga. Bienvenida, amiga. Muchas gracias por estar por acá. Y saluden a nuestra amiga Mari Rosales, quienes no la tienen, pasen, salúdenla. Y ya dejé mi like, dice nuestro amigo. Qué bonito, muchas gracias. Y así dice guache, ah, no, un, un pollo adobado, dice, al horno, no más, pero pan no, dice. <laughs> Ah, pero el pan va, va incluido en el mismo paquete también, porque si le dan el pollo, si le dan el pollo, pues va a tener que ir ahí este, va a ir incluido el pollo. El pollo, el pan se lo damos gratis, todo el mundo no lo va a querer. <laughs> Compra el pollo, lleva el pollo, pero el pan, pues bueno, se lo vamos a dar gratis, Guachi dice Sandra, Sandra, me qué decir, dice Pisto vos, no como. <laughs> Adobado que es, dice. Ah, así es, amigos, qué bonito, qué bonito, dice. Sandra dice, guacha, te quedaste pobre, dice. <laughs> Así es, amigos. Ahí saluden a nuestro amigo Arnold. Nuestro amigo Arnold. Salúdenlo y bueno, pues denle, denle ahí un abrazo. Un abrazo de despedida de este año, ya que bueno, es despedida de, de este fin de semana, que ya último domingo que estamos acá juntos en este directo y bueno, pues ojalá primero Dios, primero Dios, lleguemos al nuevo año y lo estrenemos todos juntos. Así es amigos, y qué bonito, qué bonito. Y vamos por más amigos, y vamos por más amiguitos, ahí a ser más amiguitos, ojalá primero Dios, todo sea de maravilla este nuevo año. Hola Arnold, dice nuestra amiga Mari. Así es, amigos. Qué bonito, qué bonito. Dice Guachi, dice ya estaba reservado, todo soy... <laughs> Vos soy pago, dice. Así es, amigos. Caldo de langosta. Y sí, pues amigos, ese caldo pues está muy sabroso, solo que bueno, pues que la receta no estuvo no la hice en un solo video porque era, pues, era bastante largo, pero la compartí allí. Por eso pues hice tres partes. Tres partes, pero bueno, este, está la receta completa sin quitarle nada. Sin quitarle ni ponerle, pero bueno, este, eso pues está sabrosa. Eso sí es lo importante. Es un caldo levanta muertos. un caldo levanta muertos. Así es, amigos. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado acá en este directo. Se les agradece y se les aprecia muchísimo. Muchísimo. Y bueno, pues y vamos ahí siempre pues positivos y, y optimismo. Todos siempre pues adelante. Claro que sí, claro que sí, Sayas. Por supuesto que sí. Sopa de patas. Y fíjate, eso, eso quería hacerme un, caldito, un caldito de esos para Navidad, pero sabes que no, ahorita para fin de año, pero crees que pude encontrar las patas. Esas patas ya hice cuatro viajes al, al, supermercado, pero no he podido encontrar las patas. Un día fui al supermercado. <laughs> Ah, ¿Será que sí? Si te pedí mismo y Ah, ahí me río de lo que están, están platicando. Hay otros amigos que están, tienen una plática ahí entre dos. Patas, patas de res, Iván. Hola, bienvenida Chaparrita. ¿Cómo has estado? Muy bienvenida. Muy bienvenida, feliz domingo. Y bueno, pues ahí estamos en la despedida del año. Ya el último, pues, dominguito que estamos juntos por acá compartiendo. Muchas gracias a todos por ese amor, por ese cariño que siempre, pues, este, me brindan diariamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ese apoyo que me han dado durante estos 12 meses. Tito suba la receta de, de cóctel, dice, de camarones por la porfa, quiero aprender, dice, cómo preparar eso, dice. Oh, bueno, bueno, bueno. Ya, claro que sí. Acá, pues bueno, viene una trayectoria, le voy a decir que al final, pues, al final, pues, este, cuando, ¿Sabes? Acá en casa me hago el plano, me hago el plano y digo, hoy voy a ir a traer, a traerme los ingredientes para cierta receta. Voy al supermercado voy al supermercado, solo que acá pues este, a veces pues bueno, ando contra el reloj como les he comentado, salgo rápido y al final pues cuando, cuando voy al supermercado de tantas cosas que llevo en mente y ya puesto allá se me olvidan en ver tanta cosa <laughs> no sé si alguien de ustedes pues bueno le ha pasado eso así, le ha pasado algo así, este, similar o no, o aunque no sea igual, pero pero lo que sí, pues que bueno, que ya con la llegada del supermercado ya se le olvida toda la cosa, lo que, lo que ha, este, tenía, lo que tenía pensado en casa. Sopa de patas de qué? De patas, patas de res. Me voy a... guapísimo, ¿cómo es? sigas adelante en todos tus proyectos y que tengas un feliz año nuevo. Cuídese. Muchas gracias, amiga Ivonne. Y bueno, pues, muchísimas gracias a ti por todo ese apoyo que me has dado durante este año. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti, amiga. Muchísimas gracias. Que tengas ahí una feliz noche y un muy lindo amanecer. Y bueno, ojalá primero Dios lo seguimos viendo en el próximo, en el próximo año. Ensaladas de postre. Eh, mm, de cóctel. Eh, bueno, por el momento, por el momento no, no, no he hecho de esa, de esa ensalada. Pero bueno, las tengo ahí en el menú. Las tengo ahí en el menú, que bueno, pues ahora lo que me hace falta pues es ponerlas en práctica. Ah, así es, amiga, los vemos ahí en el próximo año. Si Dios quiere, y bueno, ahí andaremos siempre. Dice Sandra, yo, yo sabe, dice... <laughs> oh, es la plática que tienen otros amigos. <laughs> <laughs> Ah, tú eres chistoso, Sayas. Eh. <laughs> Eso estuvo bueno, <laughs> Eso estuvo bueno, que le iba a quitar las patas a la vaca y iba a las patas y la vaca le iba a dejar allá. Hoy, como lo, que les iba comentando, pues este iba a traer a traerme todos esos ingredientes para ¿qué era? dice? Dejamos, dice cuatro vacas. a <laughs> ah, <laughs> Chiquis, bienvenida amiga, muchas gracias por estar acá, se le agradece y se le aprecia mucho. Dice Tito, me despido, dice, por hoy, buenas noches, dice a todos, y un buen próximo año, dice nuevo, y muy próspero para todos. Así es, amiga, muchísimas gracias, amiga, muchísimas gracias por haber estado acá y haber compartido con nosotros durante todo este año. Muchísimas gracias por su apoyo que me brindó durante este año, amiga. Y bueno, y vamos ahí siempre pues positivos, echándole gana, trabajando juntos en este nuevo año, amiga. Bendiciones para ti, amiga, y que bueno, pues tengas un próspero año nuevo. Los vemos pronto el otro año, amiga, si Dios quiere. Allí andaremos tomados de la mano y ahí los van a ver nuestros amigos tomados de la mano. Así es, amigos, y bueno, Qué rico tacito. Y bueno, este, como les iba comentando, fui este, he hecho así este, cuatro viajes como les he comentado a la tienda, pero siempre se encuentran, se encuentran cosas diferentes, pero no, no, no puedo encontrar los huesos porque necesito las patas. Este, un día pues me puse, este, dije yo, de entré por la área de las verduras. Entonces ya llevaba pues en mente todo lo que le iba, lo que le iba a agregar, pero al final pues iba a dejar las patas. Este... Eh, sí, sí, guacha, sí. Ahí tengo, tengo la receta, tengo de, las tengo de dos maneras. Ahí tengo de dos maneras es, esas pupusas. Este, bueno, este, de entré por la área de, de las verduras y comienzo a, este, a, chequear todo y, bueno, ya echando a la carreta y todo eso. Y ya al final para venirme, ya tenía, pues ya traía todos los ingredientes, los que iba a usar y todo eso, todo el... Este, y al final, pues bueno, voy este, a chequear este, al final voy a checar allá este la área de, la, donde están las carnes. Y resulta que las dichosas patas no, no, no habían. Y fui a preguntar todavía, fui a preguntar todavía que si tenían, me dijeron que no, que no habían. Y todo eso. Entonces, pues, al final, pues, luego después tuve el otro trabajo de ir a todas las áreas donde, me, donde habían dado, donde habían dado, este, dejando todas las cosas en orden otra vez. Así es que parecía como si yo era el que andaba, el que andaba ahí arreglando las cosas, porque todas las cosas por donde las haya encontrado, allí anduve dejándolas todas. Corcel, bienvenido amigo, muchas gracias por estar por acá, se le agradece mucho. Feliz domingo. Y bueno, así me la pasé, me la pasé siempre dejando todas las cositas que había encontrado. Te las mando ese por... <laughs> Ah, ¿Verdad que sí? <laughs> Vero Fashion, bienvenida, muchas gracias por estar acá en este directo. Feliz, feliz domingo. Y bueno, pues ahí festejando ya el último dominguito que, que tenemos de este año viejo. Muchas gracias por pasar, por estar por acá, se le agradece mucho. Y bueno, pues y esperamos que nuestro próximo año, pues este, sea de muchas, de muchas bendiciones. Sandra, bienvenida amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Feliz domingo. Muchas gracias por estar acá en este directo, se le agradece muchísimo. Buenas noches a todos, dice ahí nuestro amigo Alía, los está viendo, muchas gracias. Ahí saluden a nuestra amiga Vero Fashion, quienes no la tienen, salúdenla. Mari Rosales, salúdenla. Y bueno, pues de eso se trata siempre. Ahí saluden a, nuestro amigo Elías también, quienes no lo tienen. Pásenle, pásenle, no tengan pena. Siéntanse en casa y bueno, pues Ahí saluden también a nuestra amiga Rosy Blocks. Les deseo, dice a todos, un feliz año nuevo. Dice que Dios los bendiga siempre. Amén, amiga. Y bueno, pues ahí siempre, siempre andamos de positivos. Y bueno, este... igualmente para ti, amiga Rosy, que bueno, pues que ese nuevo año sea de muchas bendiciones, de mucha prosperidad y de mucha salud. Ah, así es, amigos. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, dice Rosy Block, dice igualmente CTDC, a lo mejor, dice, así es amigos, qué bonito, qué bonito que se están ahí saludando y deseándose eso bonito. Ahí saluden a nuestra amiga Chaparrita también, quienes no la tienen, pasen con ella, salúdenla. Salúdenla, ya es medianoche, dice. No es mentira ah, que el tiempo pues se nos pasa, se pasa volando, súper, súper rápido. Yo cuando dentro pues acá al cotorreo con ustedes, el tiempo pues se me pasa así, ¡uh! súper rápido. Increíblemente. Así es amigos y bueno pues sí creo que ya pronto los vamos a ir yendo también. Ya prontito, prontito, porque bueno, este, vamos a ir a darles un pestañazo también. Así pues, para amanecer el día de mañana, pues con las chanclas, con las chanclas puestas. <laughs> sí, chaparrita, esos fantasmas, pues bueno, esos fantasmas, pues les tengo miedo. O si no, aunque a veces, pues ellos se me corren a mí, al verme, pues parezco yo más fantasma que ellos y entonces cuando me ven ellos, pues nuevo se corren. Ellos salen adelante y yo salgo siguiéndoles en vez de seguirme ellos a mí. <laughs> Ahí saluden a nuestra amiga, a nuestra amiga Liz Sanblogs. Bendiciones, amigo Elías. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Se le agradece y se le aprecia mucho. Que tengas un feliz año nuevo, amigo. Y bueno, pues ahí andaremos siempre. Muchas gracias por el apoyo que me has brindado durante todo este año. Muchísimas gracias. Y que este nuevo año, pues bueno, sea de muchas bendiciones. Muchas bendiciones para ti. Y bueno, pues te deseo siempre lo mejor, amigo. Así es amigos, y bueno, saluditos ahí a las 12 personas que están en línea y también saluditos a, quienes están detrás ahí, no los saludan, no nos escriben y bueno, muchas gracias. Feliz año nuevo, feliz año nuevo amigos. Que pasen feliz noche, dice nuestra amiga Sandra. Así es amiga, muchas gracias igualmente. Que descanse, bro. Dice, feliz noche, bendiciones. Hasta mañana, dice mis amigos del chat. Dios me los bendiga y feliz año nuevo para todos, dice. Así es, amigos. <laughs> sí, de eso sí. <laughs> Gracias, dice Elías, dice Blog, ya contigo, dice feliz año nuevo, dice bendiciones para ti, tu familia. Así es, amigos, qué bonito, qué bonito eso es lo que me gusta acá de YouTube, que bueno, pues uno pues puede, este, tiene ese desahogo, ese desahogo y que uno pues bueno puede mostrarse todos esos sentimientos, esos sentimientos, ese deseo y ese cariño pues que siempre pues, ese cariño pues que no siempre pues este, uno lo comparte, lo comparte pues en otras redes, es muy, es muy difícil Espinal, bienvenido amigo, ¿cómo has estado? Feliz año nuevo amigo. Acá estamos este, ya celebrando el último, último domingo, último fin de, fin de semana, ya pues este, ya entregando este, este último domingo del año. Así es amigos, y bueno pues ¿cómo has estado? Muchas gracias por estar por acá en este directo. Se le agradece muchísimo y bueno pues de antemano Feliz año nuevo, amigo. Y que este nuevo año, pues bueno, sea de muchas, pero muchas bendiciones. <laughs> A mí me pasa lo contrario, dice, aquí digo cualquier cosa, dice. <laughs> No, pues eso es lo bonito. Eso es lo bonito. El Ropa Viajero, bienvenido amigo, muchas gracias por estar acá en este directo, se le agradece muchísimo. Intervideos, bienvenido amigo, muchas gracias por estar acá, se le agradece mucho. Feliz domingo. Y bueno, pues allí festejando ya nuestro último domingo. No, pero bueno, para quien lo quiera demostrar, se puede. Se puede. Interview dice, ¿qué tal Tito por acá, mi amigo? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo has estado? ¿Tú cómo has estado? Ya listo para, para recibir el año nuevo. <laughs> no, pues acá si quiere encontrar el amor se lo, se lo buscamos también. <laughs> Hacemos una rifa, una rifa entre todos y bueno, pues a quien se lo saque. Quien se lo saque, ese será el preferido. <laughs> <laughs> el protector. Hola, dice. Uh, ahí está saludando a nuestra amiga Fashion. Así es, amigos, qué bonito. Y bueno, pues amigos, dentro de cinco minutos los vamos. Muchas gracias a todos, a todos, a todos por haber estado acá en este directo. Y bueno, pues de antemano, feliz año nuevo para todos. Muchas gracias por haber estado por acá en este directo. Y bueno, de antemano, pues bueno, les deseo un un feliz año nuevo y un próspero año, pues, de muchas bendiciones. Que ese, ese año, pues, bueno, venga recargado, recargado de muchas bendiciones y prosperidades para nuestras familias y para todos, todos ustedes que han estado acá durante este año apoyando. Dice, hablando de rifas, dice, cuando sorteas algo? No, amiga, ya para los sorteos acá en esta plataforma, no, aquí pienso pues de que no, pienso pues que si voy a regalar creo que de un solo, le voy a decir, mira, llamame ahorita que bueno, ahorita te doy tu regalo. Porque acá lo que uno deja pues son problemas, son pleitos. Acá en esta plataforma yo tengo comprobado de que si va a, a, este, sortear algo, acá en cuestión de segundos los troles se cambian el nombre se cambian el nombre y yo eso yo lo tengo comprobado. Acá todo eso, todo eso pasa. Acá en cuestión de segundos así, aparecen tres, cuatro, cinco personas con el mismo nombre. Y acá solo lo que hace cambiar es, eh, a veces pues por lo que uno lo distingue es por un punto. Un punto o una letra es la diferencia que donde uno pues lo puede este, controlar. Pero lo contrario, aparecen cuatro o cinco nombres iguales que ellos pues quieren recibir el premio. Liz Luna, bienvenida amiga, muchas gracias, muchas gracias por estar acá en este directo, se le, se le agradece muchísimo, dice, sí, eso sí, eso le hicieron a Maciel, de verdad, ya ve lo que le digo, ya ve lo que le digo, dice a Maciel, dice, le entrega, entraron, dice, unos ladrones, ah, ya ve lo que le digo, pues, <laughs> Ya acá en esta plataforma, pues eso es lo que pasa, que acá pues alguien se le ingenia sin en cuestión de segundos. En un parparión de y uno pues siquiera uno ni se lo ha, ni se lo ha imaginado cuando ya otro pues ya aparecen cinco personas ahí con el mismo nombre reclamando cuando de esos ganadores pues ha sido uno. Y, y si es posible la persona ganadora no se encuentra en ese momento, pero los que están reclamándolo ahí está, sobran, pero no es ninguno de ellos que se lo ha ganado. Eso yo me lo sé de memoria. <laughs> Charlie W, bienvenido amigo, ¿cómo has estado? Feliz domingo. Feliz domingo mi amigo. Y bueno, pues ahí ya celebrando, entregando este último dominguito del año. Muchas gracias a todos, todos, a todos ustedes por haber estado por acá en este directo. Se les agradece muchísimo. Muchas gracias por el apoyo que me dieron durante todo, todo este año. Y bueno, y vamos allí por más. Vamos allí por más. Y bueno, pues saben pues que unidos somos fuertes. Y bueno, pues y vamos ahí siempre, amigos. Así es, amigo Charlie. Así es. Muchas gracias. Saluden ahí a nuestro amigo Intervideos. Quienes no lo tienen, pasen con él, salúdenle. Fabiola, bienvenida amiga, ¿cómo has estado? Muchas gracias por estar acá en este directo. Se le agradece muchísimo. Feliz domingo. Ah, bueno, esta, mm, de este año, pues bueno. No lo tengo bien pensado todavía, amigo, pero bueno, este, a veces pues cuando uno lo piensa, a veces los sueños no se hacen realidad, amigo. Pero bueno, este, pero siempre pues bueno, seguimos allí de positivos. Positivos y bueno, con ese optimismo. Y bueno, pues es la meta, pues bueno, será de querer tener más amigos. Más amigos. En tener salud, salud y amistades. Creo pues que bueno, eso es lo, importante. Y vamos ahí, pues bueno, vamos a, a trabajar ahí por conquistar corazones también. Dice Fashion, dice bien Liz, dice muchas gracias, hoy te dejo un abrazo, será. Qué bonito. <laughs> bueno, amigos. Eh. <laughs> Nada, como dice la canción, yo quiero tener un millón de amigos. Eh. Para, más, para así más fuerte poder cantar. han <laughs> encantado cinturón. <laughs> sí, en eso pues, tiene, tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Pues. Bueno, pues mi amigo Intervi Intervideos, muchas gracias por haber estado por acá. Se le agradece mucho y bueno, pues que tengas ahí un feliz año nuevo, amigo. Y bueno, seguimos ahí en, comunicación, siguiendo rondando por acá. Pues no sería mala idea, Sayas. No sería mala idea. Creo que los 12 que estamos acá cabemos. <laughs> Isaac, bienvenido amigo, ¿cómo has estado? Saluditos amigos. feliz domingo. Feliz domingo. Ahí saluden a nuestra amiga Fabiola, quienes no la tienen, pasen con ella. Pasen con ella, salúdenla y bueno, denle ahí un abrazo y de despedida de año. <laughs> chocolate en dulces o chocolate en líquido? Dice, mi meta es llegar, dice, a sobrepasar, dice, los 100, dice, 100 mil amigos, dice, en estos, en los planes de cómo lograrlo, dice, realizarlo, dice, sí o sí. Qué bueno, amigo. Y sí, pues bueno, es una, es una muy buena meta es una muy buena meta. Sabes que cuando uno, uno lo piensa, pues, y lo pone en práctica, esos sueños salen posibles. Anónimo, bienvenido amigo, muchas gracias por estar acá en este directo. Dice, siempre saludos dice cordiales, dice a todos los del chat, dice, muchas gracias, muy bienvenido, muchas Feliz domingo. Salvador, mi gente, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por estar acá en este directo. Se le agradece y se le aprecia muchísimo. ¿Cómo han estado, amigos? Gracias, gracias por estar por acá. Charlie dice, ¿quiere es? Quiere es, dice, poder. Y lo vas a lograr, dice. Así es, amigo, así es. Y bueno, sé que sí, sí, de eso muy cierto que sí lo vas a lograr. Hola, muy bienvenida. Me da mucho gusto verte por acá, amiga. Muchas gracias. Tiempo de no verte, mira. Muchas gracias por estar por acá. Feliz domingo. Y bendiciones en este próximo año. Acá, pues, bueno, estamos ya festejando y celebrando ya el último dominguito que tenemos acá en este, en este año viejo. A ver qué historias, qué historias traemos el próximo, próximo fin de semana. Así es amigos, y bueno, muchas gracias por haber estado por acá. Y saluditos, dice nuestra amiga Niva. Así es amigos, mira, yo dije que bueno que me iba hace cinco minutos. Y bueno, este... Y como vinieron más amigos, y bueno, ahí seguimos siempre. Dice Mari Rosales, dice Charlie, sí se puede. Vamos, dice. Así es amiga, así es. ¿Y cómo has estado, amiga Niva? Muchas gracias por estar por acá. Se le agradece muchísimo. Así amigos, y bueno, ahí saluden a nuestra amiga, nuestra amiga Fabiola. Quienes no la tienen, pasen, salúdenla. guache dice Tito, bro, yo... Sigue. <laughs> De nada, amiga Fabiola, de nada. Sabe, pues, cuando se puede, se puede. Hay que ir a dormir, <laughs> a echarse un pestañazo. Un pestañazo. Ya que, bueno, pues a veces cuando se cuesta noche, ya a la mañana no se quiere levantar. Y a veces cuesta para dormirse, pero en la mañana, pues ya... En la mañana es un descuido y la alarma le pita. Y luego, pues, uno la apaga la paga, dice, ah, no, eso me va a recostar, me voy a quedar recostadito unos cinco minutos más, unos cuatro minutos. Y en eso, pues, es más que suficiente cinco minutos para quedarse uno dormido otra vez. Y lo deja el tren. <laughs> Ah, así es, amigos. Me despido dejándole muchos saludos, dice... Bueno, pues mi amiga Vero Fashion, muchísimas gracias por haber estado por acá, se le agradece muchísimo. Y que tengas un feliz año nuevo, amiga, y un, y un próspero año, pues, de muchas, de muchas bendiciones. Humberto, bienvenido amigo, muchas gracias por estar por acá. Se le agradece muchísimo. ¡Feliz dominguito! Igualmente, amiga Fashion, muchas gracias. Muchas gracias por esas manitas que me han ido dejando. Esas manitas, manitas amigos. Manitas amigas. Bueno, pues amigos, y bueno, pues creo que ya, ya ahora pues sí me, iré yendo. Vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias a todos, a todos por haber estado acá en este directo. Ya rato vengo diciendo, y bueno, como dicen que el que mucho se despide, dice, no se quiere ir, dice. <laughs> y bueno, creo que has dicho, pues está muy cierto, está muy bien comprobado. Está muy bien comprobado. El que mucho se despide, dice, porque no, porque no se quiere ir. Así es amigos, bueno pues amigos, muchísimas gracias a todos, a todos por haber estado acá. Y bueno pues ahora sí me voy, me voy y les vamos a echarlos un pestañazo. Así es amigos, bueno pues muchísimas gracias, los vemos pronto, esperamos pues que bueno pues, ojalá pues bueno podamos compartir otro directo de animación en estas horas que nos hacen falta para que para despedir con el último directo de este año. Feliz noche, amiga Sandra. Muchísimas gracias por haber estado por acá en este directo. Se le agradece muchísimo. Gracias, amiga Liz Luna, por haber estado por acá también. Que descanses, amiga. Muchísimas gracias. Y bueno, pues mis mejores deseos es de que en este año nuevo, pues bueno, que podamos lograr metas y bueno, y, y que tengamos pues mucha salud. La salud es la principal. La salud es la principal, de ahí el resto, pues bueno, vendrá solo. Así es, amigos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todos por haber estado por acá. Azul Cielo, bienvenida, amiga. Feliz Año Nuevo, dice. Así es, amigos. Muchas gracias, amigos. Y bueno, pues ahorita sí nos vamos. Bye, bye, amigos. Los vemos pronto y seguiremos ahí en comunicación. Los seguiremos viendo y seguiremos ahí apoyándolos también. Muchísimas gracias, amigos. Feliz noche para todos.